Tinc el privilegi de treballar no? i de dirigir no? la Mobile World Capital Barcelona, la Fira de Barcelona i, evidentment, tota l'activitat que fem aquí cap al món i a fora també d'aquí. No? A mi m'encanta Barcelona. M'encanta veure Barcelona des de la carretera de les aigües, eh, córrer des d'allà i veure tota la ciutat. Et permet també fer una mica de visió global, no? de visió estratègica, d'agafar referències i de veure una mica com ha canviat aquesta ciutat i què és el que es pot fer aquí. No? Barcelona inspira, inspira la gent eh, converteix eh, cuiners en eh, gastrònom, converteix arquitectes en artistes, converteix els joves en emprenedors. Per part de Fira de Barcelona, òbviament, tot el que és l'organització de grans congressos mèdics i tecnològics, eh, nosaltres som referent al món i, per tant, això fa que, que siguem visibles per professionals, per sectors. A mi Barcelona m'inspira desafiament, repte, posicionament global, ambició, moltíssimes possibilitats. Bueno, el Congrés és, eh, representa dues coses. Posa Barcelona en el mapa, no només per un esdeveniment que és absolutament mundial, eh, sinó també com una capital tecnològica. No? Eh, Barcelona té un teixit emprenedor molt potent, eh, té una complicitat eh, pública i també privada que pot permetre que aquest ecosistema es dinamitzi d'una manera molt privilegiada i molt diferencial amb altres ciutats, que és una oportunitat per vertebrar, per dinamitzar i per impulsar el sector emprenedor al voltant del món de les tecnologies mòbils. Quan aquests esdeveniments venen a Barcelona, Eh, molts altres venen també, aquests professionals venen també i per tant és un cercle virtuós eh, en el que la veritat és que des de fa uns anys estem eh, immersos i molt contents.